ਨੰਬਰ 5 ਪਿਛਾ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿੰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਅਗਾਹ ਨੂੰ 2-3 ਕਦਮ ਤੁਰੋ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਪੰਜਿਆਂ ਪਾਰ ਪਿਛਾ ਨੂੰ 3-4 ਕਦਮ ਤੁਰੋ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਪੰਜਿਆਂ ਪਾਰ ਅਗਾਹ ਨੂੰ 3-5 ਕਦਮ ਤੁਰੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਪਿਛਾ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਕਦਮ ਤੁਰੋ ਰੈਸਟ ਕਰੋ